Habari za wakati huu watazamaji wa GYE Studios, karibuni tena, na leo kuna mambo ambayo yanakuja kuwaletea kiburudani zaidi. Leo nakuja na habari kutoka kwa African Princess, huyu sio mwingine ila ni Nandy official. Nandy official Nandy bwana ana jambo lake tarehe kumi na tisa ambapo anasema kwamba ninayo furaha kubwa kuileta kwenu rasmi African Princess Lebo 2023 yaani kiufupi kwamba ametambulisha lebo yake. Sasa kutokana na vyanzo mbalimbali vya habari, Official Nandy bwana amesema kwamba anamtambulisha msanii wake mpya ambaye atakuwa ni mmoja tu katika lebo yake hiyo ya African Princess. Nandy ameendelea kusema kupitia Instagram yake, anasema kwamba ni matumaini yangu makubwa kwa media blogs, mashabiki mtapokea kwa moyo mmoja na kutupa sapoti ya hali na mali ili kuweza kufanikisha ndoto za mabinti walio mtaani. Lakini pia hii lebo sio ya Watanzania tu, ni lebo ya Afrika, so tutarajie kuona vipaji mbalimbali kutokea nchi mbalimbali, ndio maana inaitwa African Princess lebo kama hivyo yani. Lakini Nandy amemalizia kwa kusema kuwa shukrani za dhati kwa watu wote waliopokea hii. Huu ni mwanzo kaa karibu na mtandao wako, maana suni tutamzindua msanii wetu wa kwanza. Nandi amemaliza hivyo, lakini katika komenti ya ujumbe huu ambao Nandi aliweza kuposti, komenti ya kwanza kabisa inatokea kwa ee, baba mtoto wake, sio mwingine ni bilnas Bilnenga, akamwambiaje Congratulations mchumba, lakini Official Zuchu naye anasema da, eh, Dafau hongera sana. Lakini akaja tena mwingine Abigail Cham na kumwambia sister, hongera sana, yani congratulations, I'm very proud of you. Lakini Wozu naye akasema hongera sana Mpare. E, Juksi akapiga makofi na wengine wengi akiwemo Faivani akamwambia kipenzi, hongera sana. Ni kama hivyo. Kifupi kwamba official nandi eh, baada ya posti hiyo akaweza kumposti e, mwanadada msanii ambaye ndiye atakuwa wa kwanza kabisa firstborn wa lebo hiyo ya African Princess. Lakini cha kushangaza uh, watu wengi ambacho walisubiria ni kwamba nandi bwana amemposti mwanadada huyo akiwa eh, kinyumenyume ama sura haionekani. Sasa wengi huwa wanajiuliza kwa nini kafanya hivi, lakini kafanya hivi kwa lengo la kwamba ifikapo tarehe kumi na tisa ya mwezi huu ndio siku e, ambayo dunia ya mziki itamtambu, itamtambua our first artist the African Princess label. Get ready, kamaliza hivyo Nandi au sio? Nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, kutia subscribe yako hapo, lakini pia kushare, kulike na comment jumbe kama hizi. Sauti ya Dhahabu ndo hii ambayo unaisikiliza, Raj the Pilot, Raj the Pilot, Imani from Heaven, au sio? Katika posti hii hapa bwana, we we we we, kuna mengi sana lakini kwambia vipi, kuna mengi sana yanakuja GYE Studios tukuletee. Je, hiyo tarehe kumi na tisa kutakuwa kuna nini? Bado siku mbili. Okay, zikiwa zimebaki bado siku hizo, basi nami nakwambia subscribe na uguse alama ya kengele, kwani mpaka Millard anakwambia I'm proud of your princess here waiting love.